بسم الله السلام عليكم معكم toujours آه، الهيثم عندنا اليوم آه، حبيت ندير آه، زوج شخصيات deux personnages de caricature. واحد راح يسال وواحد راح يجيب فيديو ان شاء الله خفيف وقصير وباش نتوما ما تملوش وانا ما نملش ان شاء الله الشخصيه الاولى رايح نديرها آه لا لا لا لا, لا حيسقسي السومه صافي اكتئاب على وجهه الله غالب حنا لي زالجيريا هذه هي خرج الصباح المدام جيب البطاطا جيب الخبز جيب الحليب ثلاث حاجات اساسيه خاصه الانسان العامل البسيط حنا رانا عمال ورانا نفهموا هذه الامورات الشخصيه الاولى راح نجسدها راح نبدا بها عادي عادي لا لا قبل والو فكرة تاعك راي في راسي بنديهاش على بالي واش راح نسقسي واش راح واش راح ندير ديالي راح نديرها صباح يبان صباح يد راح تسقسي شحال نعاود دي بتيت روتوش الشخصية تاعي استفهامات استفهام الاخر نكمل الشخصية على بالي واش راني ندير نكمل ما نفلق عاونوني ثاني بلي كومونتير نتوما واش تحوسوا باش انا نفيدكم نتوما تعطوني واش راكم تحوسوا السؤال هذا راح يطرح سؤال راح نجسدو الشخصية هذه السؤال واش راح يكون هذا السيد يقول دارت دارت البطاطا اليوم ندير عدة علامات تعجب ولا تاع استفهام نستنى في لا ريبونس تاع البائع من جهة أخرى راح ندير البائع البائع عادي ثانيك كيما نحب نبدا انايا راح ندير اصبع موجه راح ندير فكرة راهي عندي ما نتقلق لها ما والو دعموني شويه باللايك انا تجديد اه استحق شويه دعم خاصة الميدان كاين الناس يحبوه بزاف فنشوفهم في الجورنال بكري والله ما كانت عندي التجربة في في الجورنال ما كنت ما كانت عندي كاع الفكرة كانش عندي كاع الفكره مخلوع خاطش كيشراها من سوق الجمله الصف كيف يقول للسيد صحيح يقول له 100 دينار أي 10000 الله غالب الحراك في اللعب زي غير بيدو يقول له الدي ولا دير المقارون شخصيتين اما كي تشوف الشخصيه الاولى والثانيه تفهم كاين حوار بيناتهم هذه واش حبيت اليوم نعطيكم مع لي كومونتير تاعكم ان شاء الله زيد نعرف واش راكم تحوسوا واش حبيتوا تتعلموا نديرو نجمو نديرو كاجو تاع بطاطا نديرو نزل البطاطا الهيثم ويعطيكم الصحة وبارك الله فيكم